የሀያዎቹን መጀመሪያ የተቀላቀለችው ትዕግስት መኮንን ተወልዳ ያደገችው ደሴ ከተማ ቆርቆራ አካባቢ ፊደል ቆጥራ ከዩኒቨርሲቲ የተመረቀችውን በትውልድ ቀየዋ በተቆረቆረው ወሎ ዩኒቨርሲቲ ነው። ሰሞኑን ዩኒቨርሲቲው በመጀመሪያ ዲግሪ ያሰለጠናቸውን በሺዎች የሚቆጠሩ ተማሪዎች ሲያስመርቅ ትዕግስት የዕለቱ ኮከብ የትዕይንቱ ድምቀት የዝግጅቱ ክስተት ነበረች። በአምስት ዘርፎች የተዘጋጁትን ሽልማቶች ጠራርጋ በመውሰድ 3.98 በማምጣት ታዳሚውን አጃኢብ አሰኝተዋለች። እኔ የምማርበት department ካሉት ኮሌጆች አምስት department አለ። ከአምስቱም አንደኛ በመውጣት የሜዳሊያ ሽልማት ነው የመጀመሪያው። ሁለተኛ ደግሞ ከግቢ ውስጥ ካሉ ሴት ተማሪዎች አንደኛ በመውጣት የስልክ ሽልማት አግኝቻለሁ። ሶስተኛ ከግቢው ካሉ ሴትና ወንድ ተማሪዎች አጠቃላይ አንደኛ በመውጣት የስልክ ሽልማት ሳገኝ፣ አራተኛው ልዩ የዋንጫ ተሸላሚ ተብዬ የግቢውን ዋንጫ ወስጃለሁ። አምስተኛው ደግሞ አሁንም ልዩ የዋንጫ ተሸላሚ ተብዬ የሁለቱንም ካምፓሶች ወይም ደግሞ ግቢ ዋንጫ የወሎንና የኮምቦልቻ ማለት ነው። ሁሉንም ዋንጫዎች እና ሁሉንም ሽልማቶች ነው ጠራርገሽ የወሰድሽው። ምን ስሜት ፈጠረብሽ? ይሄን ነው ብዬ አልገልጸውም። ምክንያቱም እንደዚህ ይሆናል ብዬ ጠብቄውም <laughs> አስቤውም አላቅም። ያው ቢሆን ቢሆን ብዬ የማስበው ከሴቶች እና ከኮሌጅ ሊሆን ይችላል እንጂ ግቢውን <laughs> እና ዱብዳ ነው የሆነብኝ ለእኔ ለውጤቷ አራት መሰረታዊ ነጥቦችን ታነሳለች። የፈጣሪን ድጋፍ፣ የቤተሰቦቿን እገዛ፣ የመምህራኖቿን ክትትልና የራሷን ጥረት። ስኬትን ወደ ሰማይ በማንጋጠጥ ብቻ ሳይሆን ወደ ራስን በመመልከት ማሳካት ይገባል ትላለች ትዕግስት፣ ፈጣሪ እንዲያግዝ የሚታገስ ሰብዕና የማሟላትን ግዴታ በማስታወስ የመጀመሪያው በእግዚአብሔር ቸርነት ነው ለዚህ ውጤት እንድበቃ ያስቻለኝ ነገር ምክንያቱም ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጭ የሚሆን ነገር የለም። የሰው ልጅ ብዙ ነገር ያስባል፣ ያቅዳል፣ ያልማልም እና በእግዚአብሔር ቸርነት በእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ነው ለዚህ እንድበቃ ያደረገኝ። ጊዜዋን እሷ አልባሌ እያለች በምትጠራው ቦታ አታሳለፍም። ቤተ መጽሐፍቱን የቤቷን ያህል ተላምደዋለች። ማደሪያ ዶርሟን ቢሆን የንባብና የጽሞና ስፍራዎቿ ናቸው። ራሴም እጥራለሁኝ ተሻልኩኝ ለመገኘት ያው ላለመበለጥም ማንኛውም ተማሪ የሚያደርገውን አደርጋለሁ፣ አነባለሁ፣ class ውስጥ በደንብ እከታተላለሁ። እሷ ሞልቶ ከተረፈው ቤተሰብ አልተገኘችም። የቤተሰቧ ድህነት ግን ከስኬታማነት አላገዳትም። ከፍተኛ ወጪ በሚጠይቁ የግል ትምህርት ቤቶች ውስጥ ተምራ አላለፈችም። በሕዝብ ትምህርት ቤት የቀሰመችው እውቀት ግን ከፍተኛ ውጤት እንዳታመጣ እንቅፋት አልሆነባትም። ያው ከፈጣሪ በታች የቤተሰቦች ጊና እኔ ላይ እንደዚህ ስኬት ልበቃ ከፍተኛ የሆነ ድርሻ ነበራቸው። ያ ማለት ከቤተሰቦች ሲጀምር አባቴ መኮንን ካሳ ይባላል። የሚሰራው ፔፕሲ በጥበቃ ስራ ነበር። እናቴ ደግሞ የቤት እመቤት ነች። ያው ስራ የላትም ቢሆንም በአባቴ ደሞዝ ነበር የምትተዳደረው። አጠቃላይ ቤት ላይ አምስት ነን ልጆቹ እኔ የመጀመሪያ ልጅ ሲሆን አንድ ወንድ እና ሶስት እህቶች አሉኝ ከኔ በተጨማሪ እና በኢኮኖሚ አንጻር ስናይ <laughs> ዝቅተኛ የሚባል ናቸው። ያ ማለት እኔን ከመማር ወደኋላ አላደረገኝም። በተቻላቸው አቅም ከማንኛውም ተማሪ እንደሚማረው ሳይጎልብኝ የሚያስፈልገኝን ዋና ዋና ነገሮች አሟልተው አስተምረውኛል እና ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ተማሪ እንደሚማረው ትምህርት ቤት በስርዓት ገብቼ የሚያስፈልጉኝ ማቴሪያል ተሟልቶልኝ ተምሬያለሁ እና የእነሱ ሚና ከፍተኛ ነበረ። አንደኛ ምክራቸው በራሱ እና የሚሰጡኝ ሞራል በርቺ፣ አይዞች ምንም ባናደርግልሽም እንኳን ወደፊት ታገኘዋለሽ በስራሽ ውጤትሽ የምታገኙ ነገር ስለሆነ በቃ ጎደለብኝ ብለሽ እንትን እንዳትዪ እንደዚህ ያሉ ይመክሩኝ ነበር፣ ያበረታቱኝ ነበረ እና ለዚህ እንድበቃ ያደረጉኝ ከፈጣሪ በታች እነሱ በመሆናቸው በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጣችሁ እና ደርሼላችኋለሁ። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ዩኒቨርሲቲዎች የእውቀት መገቢያ ከመሆን ባለፈ የግጭት መነሻ፣ የልዩነት መጠንሰሻ የሆኑ ብዙ ችግሮች ሲፈጠሩ ነበር እና በተለይ በአንቺ የትምህርት አቀባበልና ጥናት ላይ ያሳደረብሽ ተጽዕኖ ነበረ? ተጽዕኖ አለው። ግን እኔ ጋር ያለው ተጽዕኖ እና ሌሎች ተማሪዎች ጋር ያለው ተጽዕኖ ይለያያል። ምክንያቱም አሁን እዚህ ግቢ ላይ ከአንድ አይል ሶስቴ ምናምን እኛ እየተማር ተነስቷል ነው ማለት ነው ነበረ እና ብዙ አቆይም ወደ አሁኑ ስነሳ ትንሽ ሲረጋጋ ወጥተን ወደ ቤተሰብ ይሄዳሉ። ምክንያቱም ቅርብ ስለሆንኩ እና ያን ያክል ብዙ ተጽዕኖ ላይኖር ይችላል ከሌሎች ተማሪዎች አንጻር ሳይሆን ወይስ ሌሎች ላይ ግን ተጽዕኖ አለው። በደንብ አንድ ሳምንት 15 ቀን ሊዘጋ ይችላል ረብሻ ሲኖር እና ከዛ በኋላ የሚመጣው ተማሪው ላይ ጫና የሚበረታው ማለት ነው። ቶሎ ትምህርቱን ኮርሱን ለመጨረስ ሲባል መምህራኖች ይፈጥናሉ። ፈተና ሊደራረብ ይችላል። ያ ያ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ግን ቢሆንም እኔ ላይ ያን ያክል ብዙ ያሳረፈብኝ ተጽዕኖ ይላል። ተምሮ ከመመረቅ በምርቃንም ሂደት ውስጥ አሸናፊ ሆኖ ከመሸለም ባለፈ መማር ላንቺ ምን ትርጉም አለው? መማር ለእኔ ብዙ ትርጉም አለው። አንደኛ ለውጥ ማምጣት ነው። ያ ማለት ሰው ሆኖ መገኘት። አሁን ለምሳሌ በሀገራችን ላይ ብዙ ችግሮች እየተከሰቱ ነው፣ ተምረን እንዳልተማር ሊሆን ያቱም በፊት የነበሩ ኢትዮጵያዊ ሰዎች ስናያቸው አመለካከታቸው እኛ አሁን ተማርን ካልነው ዜጎች የተሻለ ነበረ። ምክንያቱም በዘር በሃይማኖት ተከፋፍሎ የኖሩበት ዘመን አልነበረም። ቢሆንም ግን አሁን የተማርነው እንዳልተማርን መሀይሞች ነን ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በዘር እየተከፋፈልን ያደረበት ጊዜ ስለሆነ እና መማር በራሱ ሰው ሆኖ መገኘት ነው። ሴቶች በትጋት እንዲቆሙ ለስኬታማነት እንዲበቁ አሪያ ሆኜ መገኘት እፈልጋለሁ። ይህ የትዕግስት የማይታጠፍ ጽኑ እምነት ነው። ያው ሴት እንደመሆኔ ሴቶች ይበልጥ እንዲበረቱ ማድረግ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሴት ልጅ አሸንፋ እንደዚህ ትወጣለች የሚል አመለካከት የላቸው። ምክንያቱም አንችልም ብዙ ስክታት ጓደኞችን በራሱ አልችልም እኔ እንደዚህ ነኝ ምናምን ራሳቸውን ዝቅ የማድረግ እንትን ነበረ አላቸውም እና ያንን ነገር እንዴት መቅረፍ እንደሚችሉ እና አርያ ሊሆናቸው ይገባል። ከዚህ በኋላም ለሚመጡ ሴቶች ማለት ነው። እናም ደግሞ እንደሚያሳኩትም እርግጠኛ ነኝ። ከዚህ በኋላ ያሉ ሴቶች ከኔ የተሻሉ ብዙ ልጆች ስላሉ እና በርቱ፣ አላማችሁን አሳኩ። የሚያሰናክላችሁን ነገር ወደኋላ በመተው ለዓላማችሁ ቁሙ። ኪዳን ቃል ተስፋዬ ትባላለች። ትዕግስትን ቲጂ ያለች ነው የምታቆላምጣት። እናም የመልካም ሰብዕና ባለቤት ስትል ትገልጻታለች። 3.93 በማምጣት እጅግ በላቀ ከፍተኛ ማዕረግ ትምህርቷን ያጠናቀቀችው ኪዳን ቃል ተሸላሚ ባትሆንም የጓደኛዋና የአብሮ አደጓ ስኬት የእሷም ስኬት እንደሆነ ትናገራለች። ከአንደኛ ደረጃ እስከ ዩኒቨርሲቲ ባለው ጉዟቸው አልተለያዩም። አብሮ በማደግ የተጠነሰሰው ጓደኝነት በአንድ ዩኒቨርሲቲ በአንድ የትምህርት ክፍል አብሮ እስከ መማር ተሻግሮ በስኬት ታጅቧል። ቲጂን በቃ ባጭሩ ነው ስገልጻት ምንድን ነው ሰብአዊነት የታደላት ማለት ትክክለኛ ሰው ሰው የሆነች ሰው ነች። ንጉስ ዳዊት ለጠቢቡ ሰለሞን መጨረሻ ላይ ምንድን ነበር ልጅ ሰሁን ብሎት ነበር የሞተው። ልክ እንደዛ ሰሁን ሰሁኒ ብላ የተፈጠረች ሰዋዊነትን ያሟላች ትክክለኛ ሴት ሰው ነችና ለእኔ ሴት ናነች እሷ። እኛን መሰል ሴት ወጣቶች በተሰማሩበት መስክ ስኬታማ እንዲሆኑ መልእክት አለኝ ትላለች ኪዳን ቃል። የመጀመሪያው ይቻላል ስሜትን በውስጣቸው ማሳደር ይኖርባቸዋል እላለሁ። ይቻላል ብሎ ከጀመሩ ምንም ነገር ስለሚቻል ማለት ነው እና ሲቀጥል ደግሞ ለሴቶች ማስተላለፍ የምፈልገው ነገር እኛ ሴቶች ከማንም አናንስም፣ ከማንም አንበልጥም። እኔም ቲጂም ሴት ነን። በተሻለ ደግሞ ቲጂ role model ነው መውጣት ትችላለች፣ ሴት ነች። ግን ከማንም በላይ ኢቭን ወንድ ወንድሞቻችን ካስመዘገቡት ውጤት በላይ ነው አስመዝግባ እንትን እዚህ ላይ ደረሰችውና ሴትነቷ ምንም ነገር አያግዳትም። እኛን የሚለየን ሴቱ እንደሚለው የጾታ መለያ ወይም ደግሞ ለስም አጠራር እንዲመች እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለውም። ሁለታችን የምናምንበት አንድ ነገር አለ። affirmative action ለኛ አያስፈልገንም፣ ምክንያቱም እኛ ስለማናንስ የወሎ ዩኒቨርሲቲ የጋዜጠኝነትና ስነ ተግባቦት ትምህርት ክፍል መምህሩ ዘላለም ጫኔ ተማሪም መምህሩን ያስተምራል። ለዚህ ደግሞ ማሳያዎቹ ትዕግስትና ጓደኛዋ ናቸው ይላሉ። በተግባር ያስተማሩን ነገር ቢኖር የሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ አእምሮ እንደሆነ ነው። የኢኮኖሚ የቤተሰቦቻቸው የገቢ ምንጭ ሳያግዳቸው እንደ የትኛውም የሀብታም ልጆች ሁነን አልተማርንም ቀብተን አልተማርንም የሚለው ሀሳብ አእምሯቸውን ሳይጎዳው ይህ ሁሉ ተቋቁመው እዚህ መምጣታቸው የሰው ልጅ ትልቁ ሀብቱ አእምሮ መሆኑን አስተምረውናል። ፈተና በአግባቡ ከተቀበሉት የስኬትን ጣዕም ያጣፍጣል፣ አላግባብ ከወደቁለት የነገን ተስፋ ያደናቅፋል። እንደ ወጣቶቹ ወሎ ዩኒቨርሲቲ በመካከለኛ ዩኒቨርሲቲዎች ትውልድ የሚካተት ከ15 ዓመታት ያልተሻገረ እድሜ ያለው ቢሆንም በተለይ ሴት ተማሪዎችን ለውጤታማነት በማብቃት ያሳየው ጅምር ለተሻለ አፈጻጸም የሚያነሳሳ መሆኑን የዩኒቨርሲቲው አካዳሚክ ምክትል ፕሬዚዳንት ዶክተር መንገሻ የኔ ይናገራሉ። የተቋሙን ሁለንተናዊ ሁኔታ gender sensitive በማድረግ በውጤታላቸው ላይ አዎንታዊ የሆነ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ እናደርጋለን። ማለት inspire ሊያደርጋቸው የሚችሉ ሴት ፕሮፌሰሮችን በመጥራት የሴቶች ክለብን በማቋቋም ሴታዊት የሚባል የሴቶች ክለብ አለ እዚህኛ ግቢ። እሱ በቀጥታ academic ኡን አይደለም የሚያግዘው ወይም subject matter ኡ ላይ አይደለም ትኩረት የሚያደርገው ሴት ተማሪዎቻችን ባሉበት የትምህርት በገቡበት ወይም በሚያጠኑት የትምህርት ፕሮግራም ውስጥ እንዴት ውጤታማ መሆን ይቻላል ምክንያቱም አንዳንዶቹ በቀጥታ በአጠናን ስነ ዘዴ ወይም በ academic tutorial ወይም ተጨማሪ እገዛ ከፍተኛ ውጤት ለማምጣት የሚጠብቁ አይደሉም። በራሳቸው ብቁ ናቸው። ነገር ግን እነሱን የሚያነቃቃ ምልክት የሚሆን በሴቶች ጉዳይ ላይ እንዲወያዩ በማድረግ ሴቶች በምን መልኩ ውጤታማ መሆን ይችላሉ በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራቱ እንዲሁ በጣም ሰፊ የሴት ተማሪዎች ውጤታማነት አለ ብሎ ባይነገርም ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተለይ በማዕረግ በከፍተኛ ማዕረግና እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ የሚመረቁ የሴት ተማሪዎች ቁጥር ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ ነው። በዚህም ተቋማችን እንደ management ም መምህራኖቻችንንም በአጠቃላይ እንደገና በሰጠነው መጠነኛ እገዛ ፍሬያማ የሆኑ ተማሪዎቻችንንም ለማወደስ ለማመስገን እወዳለሁ። ሁሉንም ሽልማቶች ያሸነፈችው ከ business and economics ትምህርት ክፍል የመጣችው ትዕግስት የምትባለው ልጅ ነች። በውጤት ረገድ ግን በጣም የሚገርም ነው። እጅግ ከፍተኛ ማዕረግ የገቡ ሴት ተማሪዎቻችን ከትዕግስት በተጨማሪ ብዙዎች ናቸው። የሚደንቀው ደግሞ ቅድም አንተ እንዳልከው በተለይ ከ Business and Economics እጅግ በከፍተኛ ማዕረግ ከተመረቁት ውስጥ አንዷ የዚች የትዕግስት ጓደኛ ናት። እኛም እንደተረዳነው ሁለቱ ተማሪዎች ዝቅተኛ ከሚባል የማህበረሰብ ክፍል የወጡ ምናልባትም ልዩ ትምህርት ቤት ገብተው የአንደኛ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ያልተማሩ ግን በራሳቸው በራሳቸው ትግል የእርስ በርስ እገዛ ለዚህ የበቁ ነው እና የእነዚህ ተማሪዎች ውጤታማነትም ከመተባበር ከዛ ደግሞ ከመወዳደር ጭምር የተገኘ እንደሆነ ግልጽ ነው። ስለዚህ ለሁሉም ተማሪዎቻችን በተለይ ለዩኒቨርሲቲያችን ተማሪዎች መናገር የምንፈልገው የውጤታማነት ምንጩ መተባበር ከዛ ደግሞ መወዳደር መሆኑን ማስረገጥ እፈልጋለሁ። እኒህን የቀለም ቀንዲል የስኬት ተምሳሌት፣ የትጋት ፍሬ ዩኒቨርሲቲው አካሉ አድርጎ ለማቆየት አስፈላጊውን ሁሉ ጥረት እንደሚያደርግ ምክትል ፕሬዚዳንቱ አረጋግጠዋል። እነዚህ ልጆች ምልክት አድርጎ በማቆየት ምናልባትም ፍላጎታቸው ከሆነ ከዩኒቨርሲቲያችን ጋር ወደፊት የሚሰሩበትን ፕሮግራም ወይም እድል በማመቻቸት በተለይ በዩኒቨርሲቲያችን management አቅርበን ዩኒቨርሲቲ management በሚወስነው መሰረት እነዚህን ሴት ተማሪዎች እንዴት አድርገን እንጠቀምባቸው፣ በአንድ በኩል ለሌሎች ምርጥ ሴት ተማሪዎችን ለማውጣት፣ በሌላ በኩል ደግሞ እነሱን አሁን ካሉበት ደረጃ ወደ ሌላ ደረጃ ወደ ሌላ ከፍ ወዳለ academic ደረጃ እንዲሄዱ ለማድረግ የዩኒቨርሲቲው ሚና ምን ይሆን በሚለው ረገድ ላይ I think የዩኒቨርሲቲያችን management በአጭር ቀን ውስጥ የሚወያይበት ጉዳይ ይሆናል። I hope የምጠብቀውም ዩኒቨርሲቲያችን ልጆቹን ምልክት አድርጎ በማቆየትም እነሱንም በማያቋርጥ መልኩ በመርዳት በማገዝ ወደሚፈልጉት የትምህርት ደረጃ ከፍ እንዲሉ ከጎናቸው የሚቆም ውሳኔ በማሳለፍ ይቀጥላል ብዬ ነው ማለት ነው። ለአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ መስፍን አራጌ ነኝ ከደሴ